السلام علیکم زه هم تاسو کوربه وصال خیال د کامن سنس یو نوی او ډیر زیات خوندور پروګرام سره تاسو په خدمت کې حاضر یم نن موږ راغلی یو شهباز ګړی ته او د شهباز ګړی په باره کې دا ډیر زیات مشهور دی چې دا د ستړو ځای دی آ د شهبازګړۍ د خلکو نه به دا پوښتنه کوو چې دا د ستړو ځای څنګه دی؟ ما ته خو علم نشته او کېدی شي تاسو ته هم په ډېرو کسانو کې علم نه وي نو تاسو ته به هم پته ولګي او دا ټیم کې زه موجود یم د شهبازګړۍ یو خاص ځای دی چې ویل کېږي ورته ښکلی ګډ د ښکلي ګډ په باره کې خو دا ډېر زیات مشهور دی چې په دې باندې څه لیکل شوي دي او که دا لیکل چا هم پړاو کړل نو دا ګډ په کولاویږي نو اوس دا حقیقت دی دا دروغ دي دا موږ ته هم پته نشته او زه خو وایم چې تاسو چکر راولګوئ. تاسو ته به هم پته ولګي او که څوک پړاوولي شي نو کېدی شي ګډ کولاو شي موږ ته به پته ولګي دننه پکې څه دي خپل پروګرام مخ په وړاندې بوځم څنګه چې تاسو ته پته ده زه په هر پروګرام کې درې خوندور غونته کې تپوسونه کوم او په اخره کې یو ډیر زیات زبردست ټنګ ټویسټ هم چلوم زما د پروګرام نن وړمبې سوال دی چې یو بانګي دی هغه په ورځ کې دوه ګې چی نو په هفته کې به هغه څو ناګی چی ډیر زیات خوندور غونته کې سوال دی او یو بل سوال دی چی د هر چا د ژوند سره تړلی دی اکو زنانه ده او کو نارینه ده کو ماشوم دی او کو بوډا دی چی څنګه هغه سیوا کیږی دقه شان هغه کمیږی هم یو دا ډیر زیات زبردست سوال دی او بل چی کوم ډیر زیات او خوندور غونته کې سوال دی چی په لاره باندی روان یو سنسان ځای دی مطلب بلکل یو خوشک ځای دی په هغی کې تاسو له دوه بیکونه مهله درالل یو د عقل دی او یو د نوټونو دی تاسو به ته کم یو رالی ډیر زیات خوندور او اسان غونته کی تپوسونه دی او په احره کی ډیر زیات خوندور غونته کی ټنګ ټویسټ هم دی تاسو هم افلای وکی په خپل کور کی اوغ دنګ دی که ډینګ دنګ دی دا به زه پنځه پیری د خلکو نه تپوسونه کوم ګورو چی ماته خلک څنګه وای او تاسو چی کوب زما په سوالونو باندی رسیدلی نو مونږ ته په کمنټس په شکل کی ویلی شی او زمونږ په واتساپ باندی هم مونږ سره رابطه کولی شی خو زه چی زو چی شبازګړی خلک څومره کامنټس ستړو زوی ولې ویل کیږي او بیا به ترې خپل سوال غونته کې کوم کنه السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه دی بابر علي ها دا راته وایا سبق وای جی سبق وایم سویم کلاس کې لا بی بی لا سمستر دی ما ها په اخیرو چپو کې دی دا راته وایا کنه د شهباز غړه د بار کې ډیر زیات مشهور دی چې دا د ستړو زوی دی دا ورته ولې ویل کیږي؟ اصل کې زمونږ عمر خو چې دی ډېر کم دی خو چې د مشرانو نه که مه ورو که نه نو هغې وایي چې پخوا به کسانو وېدل مزل کو د دې ځای نه به مردان ته تلو د مردان نه به په دې کلو به تلل نو دا چې وه دا سنټر و د دې خلکو نو دې ځای کې به هغوی دمه کوله چې یو غاړې نه به راتو ستړی به و که نه نو هغه به دلته دمه کوله همدې ته په دې وجه ستړی ځای وایي نور د دې څه تاریخ وي که نور وي نو ما ته دغه پته نشته خو لکه دغه دمه یې کوله په دې ځای کې نو دغه وجه باندې به تر ستړو ځای وایي. راځو خپل سوال له یو اسان غونده کې تپوس تنه کوم خو پهله درنه دا تپوس کوم چې کامن سنس ته کار کوي او کنه کوي کامن سنس مين مطلب ذهن دې کار کوي جی ولې نه ته په لار باندې روان یې کنه سنسان زیدي ټیک ده او تعالی یو دوه بیګه مهله دراله نه عقل دی ولې خوښ کو زیات تر خلک خو د پیسو لالچ کوي کنه پیسې ډیره زیات خوښي عقل چې انسان سره نه خپل پیسې چې کوم ګټلې بم بځې ولګي کنه او هم به طریقې ولګي وای چې دا سره عقل نشته به سره سره شته بس بیا مطلب تاسو ترنه د عقل بیک را لې عقل دې سره زما د دوی خو دا خیال دی چې د عقل بیک به ترې رالم کو زه فرض که درالم او ستاسو نه مې دا پوښتنه وکړه نو تاسو به دې کوم بیک رالې موږ دا ټیم کې راغلي او د روډ په غاړه باندې ولاړو ګاډې چلیږي را چلیږي او الله دې خیر پیښ کړي خو یو ملګری را سره ولاړ دی د ده نه مې یو اسان غونته کې تپوس کوم خو څنګه چې روټین وي کنه چې نوم دې څه دی او کار څه کوي هم دغه شانتې نوم دې څه دی عزیر او څه کار کوي چینجی چلو ښه تعلیم دې کړی لسم کې مو سکول مې وشه چین چل شاباش شاباش دغه یان تعلیم هم کوا ور سره سکول چین چی هم کوا کاروبار هم کوا یو آسان ته پوسه نه کومه دارته وای کنه یو بانګی دی ټیک تا هغه د ورځې دوا غیا چې نو په هفته کې باغ سو انډیا چې بانګی هغه نه چې موږ سوچ یو کا بانګی کم ځای غیا چې نه چې ډیر خلک هویا چې دا ولی نه چې پیدا کیږي نه شي ټیک ټیک ټیک کامن سنس یې کار کوي ښه دا زلن ټیم مې مینه نه کو دا ټیم کې موږ سره یو بل مرګري هم ولاړ دی د نه بم تاسو کو هو چې نوم یې سدي نوم دې سدي محمد حارث او څه کار کوي کار مرحوم کوم دا سټوډنټ دی او جی سویم کلاس کې فرست ایئر کې ها فرست ایئر کې یو آسان تاسو نه کوم په ژوند کې د هر چا سره هغه لمحه راځي کنه چې څنګه سیوا کیږي هم دقه شانتي کمیږي چې څنګه یو ورځ سیوا کیږي کنه هم دقه شانتي هغه شانتي یو ورځ کم شي دا څه دي هغه د هر چا سره تړلې دي د ځوان سره دي د بوډا سره دي د میل ټو فیمیل د هر یو سره دي خو چې څنګه ورځ کې سیوا شي دقه شان یو ورځ کې کم هم شي دا څه دي د دې ژوندۍ مطلب دی وسنو ژوندۍ لکه جون مطلب د چې ورځ پکې سیوا کیږي او کمیږي خو ستا څنګه دا ذهن ته راغلل دا خو ډېر لوجیکل کوېسچن دی که نه ډېر خلک یې په ګرانه باندې صحیح کوي دا بل داسې راغلو چې یو ورځ کمیږي نو خامخا زندګۍ کې زموږ یو ورځ چې لړ شي بس خو لړ شي منم ښه کامن سنس یې کار کوي مینوالو ډاډ کې موږ سره یو ګلالې ماشوم ولاړ دی د ده نه به هم تپوس کوو او کامن سنس یې کار کوي او که نه کوي نوم څه دی بچې انعام خان انعام خان تعلیم کې سویم کلاس کې وم کې ها حسن غونډه کې تاسو نه کومه دار ته وایې کنه په لار باندې روان یو سنسان ځای دی مطلب خوش کړه او تعالی دوه به کومه هله درالل ټیک ده یو د عقل دی او یو د پیسو دی نو تاسو به کم یو راچوته وي موږ به د عقل والا دا ولې زیاتره خلک د پیسو شوق کوي کنه عقل والا به ترې اوچتوي پیسې یې پیسو والا به ترې نه راوچتوي عقل والا به ترې راوچتوي نه ډېر خلک د پیسو شوقه کوي که نه بس چې پیسه ویني نو ور غوټه کېږي پرې او تا ته چې مخې ته لا دوه بیګه پراته دي هغه هم ډک دي که نه یو د عقل دی یو د پیسو دی خو ډک دی نو بیا د پیسو والا ولې زور نه کوي سر د عقل چې دی کنه دا یو ښه اخلاق دغه دی یو اخلاقیه دغه دی کوم انسان کې چې عقل بس هغه کې اخلاق به هم سمي د زلن ټي وي ډېر مینناکو او خوږو کتونکو موږ سره یو بل ملګری هم دلته ولاړ دی د نوم تپوس کو خو پیله نوم دې څه دی سبحان شاه ها ما څه کار کوي زه جی سټوډنټ یم د سویم کلاس سیکنډ ایئر ها ټیک ټیک ټیک بیا خو به لازمان کامن سنس کار کوي اسان غونډه کې تاسو نه کومه د هر چا د ژوند سره یو شی ستړل شوی دی څنګه چې ورس کې سیوا کېږي د قشن په ورس کې کمیږي هم هغه میل شو پی میل شو ماشوم شو بوډا شو د هر یو سره تړلې دی دا څه شی دی عمر سوچ په وکړه خوشحالیانې بیا چانس در کوم بیا به سوچو کا انسان د ژوند سره تړلې مینا محبت عاشق خو نه کنه نه جی نه مکوا نه جی زه یو شعر راته وایې زه شعر به راته وایې شعر د جا جا بار کې بیا ما اخره کې د مینې محبت لره وبغو نه ځوامو کو د مینې محبت باره کې د یو ښکلې غونده کې شعر وو زمونږ دا مینه ناک چې کوم دی نو دوی ډیر زیات داسې شعرونه خوښوي که نه نو زه وایم کو داسې د مینې محبت شعر دی وینو وي ستاره ساز یاد ساز کې وریږي چې باران وي زړه مې تا پسې جړېږي چې باران وي د یو ساز کې سره سم د زړه د پاسه ستا یادونه راورېږي چې باران وي اویش نه که ستا رضا وي دلته کې راشه که نه زموږ د کلي په کوڅه کې نن باران ورېږي واه هې لاس که مینوالو دا ټیم کې موږ سره یو مرګري ولاړ دی زموږ هم ګرمي شوې ده او زما په خیال د دوی هم ګرمي شوې ده او د غنو دا شربت داسې دی چې دا د خلکو هغه ګرمي زیات تر کمي دوی راغلي دي دلته زما په خیال د خپل ګرمي حکموله منګه به هم کوم کو خو دې سوال نه پس یو آسان غونډه کې تاسو پته کو خو پهلا چې څنګه روټین دی کنه د نوم تاسو او د کار نو دا به مخکې کو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم محمد زاده او کار څه کوي ټیچینګ کو ټیچر یې بیا خو د ټیچر د وړاندې خو زمونږ نشي چلی دی ځکه چې دې مقام ته را رسول خو مونږ ټیچر یو دا نن چې مونږ کومې خبرې کوو کنه دا هم زمونږ په شاته یو ټیچر لاس وي او ټیچر ته بیا مخامخ کېدل او ټیچر یو سټوډنټ کو هر څومره وچلېږي هر څومره لوی افسر شي یا هر څومره بولډنس پکې پیدا شي خو ټیچر ته بیا هم سوال ترې نم نشي کولی خو د پروګرام فارمیټ دی که نه یو تپوس به دې کو خفه کېږی به نه وایه اسان غونته کې تپوس نه کوم دا راته ووایه د هر چا د ژوند سره یو تړلی شیز دی څنګه چې هغه سیوا کېږي دغه شان هغه کمیږي هم هغه د میل سره دی فیمیل سره هم دی چایلډ سره هم دی او د اولډ پرځن سره هم دی دا څه شي دی ما په خیال خو عمر دی ما وې کنه چې د ټیچر سره نه ویل کېږي نو تاسو واورېدل چې د دې سوال جواب څه دی